前面两天呢，我们深度探讨了一个话题，是关于技能迁移的。我想这很大程度的开了大家对于能力的脑洞哈，大家觉得发现了一个新大陆。但是任何一个事情都有两面，反过来说，技能迁移有没有坏处呢？绝对有啊！你肯定听过这个故事，有个小和尚要学剃头，这种事儿不能一上来就用真人吧，那个冬瓜来练，因为冬瓜上面有一层绒毛啊，可以很像人的头发。 那只小和尚每天屏声静气的把这个冬瓜上面的毛全剃完以后呢，剃完以后啊，终于干完了，长舒一口气，啪，把那个刀就顺便插在冬瓜上面。这个习惯很糟糕，但是他养成了。等到真的有一天他帮别人剃头的时候，他反复叮嘱自己说，不要插刀，不要飞刀，不要飞刀。但是真的剃完的一瞬间，习惯性的本能技能迁移发生了，他还是啪的一下把这个刀插到了人的头上。这其实是一个负面的技能迁移的例子。 你发现技能迁移不仅有好处，也有坏处。在心理学中间，把它分成两种：一种叫正迁移，就是可以帮我们增加效率的迁移；一种叫负迁移。这个现象啊，最早其实不是心理学家，而是运动专家发现的。他发现说，羽毛球选手和网球选手，哎，听上去很类似吧？不，其实他们两个人转起来特别的难，甚至会比初学者还要难。这是为什么呢？ 因为羽毛球是用手腕发力的，而网球讲究手腕绷直，整个手臂一起发力。仅仅这一点就让羽毛球和网球两个动作互相干扰的很严重。当然哈，正向迁移的例子也是有的。再比如说蝶泳就是蛙泳的技术派生出来的，都是腰部发力，四侧对称。最明显的区别呢，就是蛙泳啊是用蹬的，而蝶泳是用波浪式的打水。蛙泳水下换手，蝶泳空中移臂。 如果把蛙泳学会了以后，蝶泳就比较好学。他俩的技能是正迁移的。好，那么可能就有人要问了：什么时候会正向迁移，什么时候不会呢？听好，就如果两个技能呢，它的输入是一致的，输出也是一致的，那么它就很容易正迁移。但如果两个技能呢，输入是一致，但是输出不同，或者甚至会相反，这就很容易形成负迁移。 你看，很多人很轻松就能学会很多国的语言。你仔细一问，发现都是欧洲那个语系的，因为欧洲的语系输入是很类似的，字母拼法都是很类似的，输出也很类似。所以其实同时学几门欧洲语系不算是太难啊，当然不是很简单。你发现很多欧洲人本身他就很熟练的可以同时操着英文、西班牙语甚至葡萄牙语都可以，这就是正向迁移。但是有的时候你会把英文学中文，这就有点负向迁移了。 所以很多老外都反映说中文很难学，比他们再学一门新的外语难多了。明白了这个正向、负向迁移的道理，你会发现工作和生活中间都有很多这样的场景。比如说，你看当老师、主持人的人，当领导讲授技能，往往就会迁移到他当当领导里边去。这其实是一个负迁移。你想，下面人一提意见，他的反应巨快啊！做主持人当惯了，老师当惯了，马上就开始说服性教育。 下面人听几次吧，想想就算了。说你是老师，你又比我能讲；你是领导，又比我有权，我干嘛呢？我不说不行吗？但是不会倾听的领导，不可能是个好领导。在这个时候，其实演讲技能反而成为了一种负迁移。在生活中间，我们也能看到很多正负迁移的例子，比如说很多小孩学英语，刚上学嘛，刚刚学 A B C，突然老师有一天就教你阿波车德。 这就是一个巨大的负迁移啊！所 <laughs> 有小孩都会懵。这个时候，因为同一个字母两种读法、两个拼法，他就疯了。同样道理哈，领导回去当家长也是一个负迁移。姜文在《一步之遥》里面就有一个场景，他跑到一个大帅家里面去救葛优。这个大帅呢正在吃饭，就直接把军威迁移到了家里面。哦，那个军队那个吃饭饭桌搞得一片肃杀啊，吃个饭搞得像开军事会议一样。很多领导也是这样子的啊，对老婆、对孩子都是命令式的。 你说你媳妇儿还听你话，孩子根本就不听你这一套，躺地上就哭，这个领导就会发飙。但是他发现啊，单位里面那套威逼利诱、胡萝卜加大棒全都不好用了。这就是典型的负迁移。最后面在那个电影里面，姜文就带大帅全家一起做体操玩，大帅呀就被逗乐了。这其实是个正迁移，巧妙的把大帅的玩耍技能给带了起来，也救了自己一命。 所以你在做一件事情的时候，你一定要思考：说不是技能迁移就是好的，正确的技能迁移叫跨界，错误的负技能迁移叫做跳楼。那么，怎么样让自己正确的迁移呢？第一步，你得先让自己熟练这个技能，因为只有一个扎实熟练的技能，才有可能迁移，就是技能本身熟练才能被迁移嘛。所以，不管是正迁移还是负迁移。 你都得把架子搭稳了才能迁移，否则一搭就散了。简单来说，平时多练功，做好手头事儿，让自己有可以被迁移的成本。第二，当你接触一个新的陌生目标的时候啊，千万不要着急动手，直接撸起袖子就来，因为这个时候你这么来肯定是按照你熟悉的方法和路子，其实你并没有创新，你只是在做一个重复的技能迁移而已。 这个时候啊，一定要停下来，问问自己一个问题：这件事情的哪些部分相当于我过去做的哪些事情？如果你要找到这两件事情的相关处，把相关的技能迁移过来。当你找到了一个合适的类比，也就找到了这两件事情中间适合调用的一些能力，比如说这个专栏，我就反复的问自己说：哎，它相当于我过去做的哪些部分？最后面我把它定义为是一个专栏。 而不是一堂课，课程需要解决一个具体的问题，而专栏需要解决一类型的普遍人的问题。我把它定义为是养一个孩子，而不是做一个产品。因为如果是产品，调用的可能是市场调研、团队运营、批量化生产这样的能力；而如果是养一个孩子呢，我应该调用的是不断的升级、理解、陪伴、持续的变化、观察以及不断的激发大家的能力。所以，当你找到了事情和事情之间的联系，你就应该知道。 能够调用以前那个板块的哪些部分？第三个就是尽量避免同时学太多技能，包括我们这个专栏。我知道有人同时订了十一个专栏啊，我觉得即使你不看我这个专栏都不要紧，我还是要告诉你说，同时学太多技能是不靠谱的。如果你实在焦虑到忍不住学习控，你可以刷很多很多认知，但尽量避免同时练习太多相近的技能，否则。 这些技能之间互相产生负迁移，你可能什么都没学会。有人问我说：“胡迪老师，未来的能力模型是怎么样子的？”我的观点是哈，未来的能力模型最好的是乐高式的能力模型。乐高为什么那么伟大，有那么长久不衰的竞争力呢？因为你要知道，一个玩具哈，即使它再好玩、再新潮，它也会随着你的新鲜感消失、年龄变大、想法变多，变得不那么有趣。 但是乐高是组合的，一旦你玩厌了，你就可以通过新的方式重新组合起来。哎，你在不同场合、不同年龄、不同想象力，你就能拼出不同的样子。所以乐高有句话很牛哈，乐高说：“上帝创造世界只用了一百七十种元素，而乐高有七千种常用的模块，这个是其他玩具所完成不了的事儿。”今天职场千变万化，我们面临很多不同的组合式工作。 所以，我们也应该有一种以不变应万变的方式，就是迅速的把技能迁移和重新组合。组合技能的能力，可能是比学习技能更重要的一种能力。乐高式的超级个体啊，是这么一种人，在不同的任务里面拼装成不同的能力，在不同的角色中间也拼装成不同能力。啊，他就像个乐高玩具一样，在家一套，在工作里面一套，现在一套，未来一套。 隔段时间呢，还增加一些新模块。乐高式的人，他的形态是流动的，他的样子永远都是最新和最适合的。总结一下，今天呢，我们讲到能力的正迁移和负迁移。呃，我们提到说输入一致，但是输出一致的叫正迁移；输入一致，输出不同的就叫做负迁移。我们提到了能力的三个策略，第一个是练好了能力才能迁移。 第二是一定要找到新旧能力之间的关系和类比，这样让你知道哪些能力要迁移，哪些能力别乱迁移。第三个，尽量避免同时学太多的技能，会造成技能之间的互相干扰。好的，今天的每日精进，说一件你印象最深刻的正迁移或者负迁移的事儿，你是怎么样类比两者之间的关系的？第二个。 如果你就是一盒乐高积木，当下你会打磨自己的哪三个能力板块作为你的核心模块呢？你可以在昨天的可迁移技能表中间找到这些能力，也可以自己发明一个概念，试着拼出一个你最喜欢的你自己。